આજે પાંચમી તારીખ છે અને ફાર્મ ઉપર નીકળ્યા છીએ બધા થોડા કામકાજો પણ છે મજા કરીશું શનિ રવિ અને પાછા બુધવારે એટલે મંગળવારે આઠ તારીખ પાછા જુનાગઢ બુધવારે ફેરવું નવ તારીખે વેકેશન ખુલે છે ભાખરીને શાક રસોઈ બપોરની બનાવીને જમીશું પછી નાવાનો પ્લાન છે બાળકો મને મદદ કરે છે આ પઠાની રોટલી પઠાની હા બોલાવને લઈ નાવું હોય ને તાજું પાણી ભરવું હોય ને તો આ વાલ ખોલી નહીં હા આ આ વાલ આ ખોલ એટલે આ ટાંકો ખાલી થઈ જાય હા તારે આવું કંઈ કરવાનું નહીં કર્યું કર્યું પણ આ છે ને બેટા બધા ખતરનાક વસ્તુ તું ના ને ઠેકડા માયરી બધી વસ્તુ છેલી હારી પણ આ બધી વસ્તુ અઘરી સમજાણું દીધા આમાં એક વખત અડે ને એક વખત ફૂલ ખાઈ ને એટલે પૂરું થઈ જાય આ બધું જેવું હોય સમજાણું તમે હવે મારે નવું છે dulu kan dulu kalau yang mana guys Mami. 快走吧！ 아, 떨어, 떨어. 떨어. બેટા હવે ઠંડી લાગ્યો મોરલા કેવા બોલે Mm-hmm. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ તને કહું જયશ્રી ઓલા મને ઠંડી ચડી છે કયું ના નાય છે અને હા અંધારું થઈ ગયું હવે તો ઠંડી ચડી ને બેટા બહુ છે આવતો રે મારો દીકરો પતી ગયા ને પાવડર ચોકડી માં ગયા બેટા જા ચોકડી માં પાણી વાગે નહીં હો ભાગીશું ભાગીશું કે લડીશું લડીશું નહીં ભાગીશું ભાગીશું જો જ્યારે છે ને શત્રુ સામે છે ને બળવાનું હોય ને ત્યારે એની સાથે કાં તો સંધિ કરી લેવાય ને કાં તો ભાગી જવાય સંધિ કરવી એટલે હું એની અરે મિત્રતા કેળવી લેવું મિત્રતા તો કેળવાય નહીં ને સિંહ સાથે કેળવાય પેલી ઝડપથી તો ન કેળવાય ને ઝડપથી કેમ મિત્રતા કેળવવી કે જ્યાં દોડીએ ને તો થાકી જાય એમ નહીં તો એને કઈ ખડવા ખડવાનું સ્વામી વિવેકાનંદ નહોતા ઊભા ખબર એની પાસે વાંદરાને થયું કાશીમાં પછી પછી સ્વામી વિવેકાનંદ ભાગતા હતા સમજાણું તો એક સ્વામી હતા ને કોઈ ત્યાં એને કીધું કોક કોક સ્વામી નહીં કોઈક માણસે દુકાનવાળાએ ઓ સ્વામીજી વહાં સે ભાગ્ય મત આપ ઉનકે સામને ખડે હો જાઈએ સમજાણું સ્વામીને એમ થયું કે આવું વાક્ય સાહેબ કાશીનો માણસ તો વાંદરા વિશે જાણતો હોય છે એટલે આમ આમ ઊભા આવી ગયા સ્વામી ત્યાં તો વાંદરા થોડું થોડું ને એ બધું ન્યા ન્યા સ્થગિત થઈ ગયું સ્ટોપ થઈ બ્રેક મારી દીધી પછી સ્વામી વિવેકાનંદને ખબર પડી ગઈ કે જીવનમાં પણ છે ને આપણી પાછળ દુઃખ મુશ્કેલી તકલીફો આવે ને તો એનાથી ભાગવાનું નહીં સમજાણું આપણને જીવનમાં તમે મોટા થાવ ને મુશ્કેલી આવે ને તો ભાગવાનું નહીં શું કરવાનું એને સામે લડવાનું લડવાનું મુશ્કેલી આવે ને તો એને કહેવાય હાલ હવે દુઃખ આવે તો એમ કહેવાય દુઃખ હાલજી લડજી તું મને રડાવી શકે છે તું મને હંફાવી શકે છે તું મને ભગાડી શકે છે તારી શું તાકાત છે ભગાડી શકે કેમ પોતાને તને છું આમ ભાગી ન જાઉં દુઃખ આવે તો હું તો લડનારો માણસ છું આવો આવો દુઃખો લડો મને મારી સાથે બાથ ભીડો કોણ પહોંચે આપણે જોઈએ એમ કરીને દુઃખને પહોંચી જાવ અને દુઃખ ભાગી જ છે સિંહ છે ચિત્તો છે દીપડો છે પ્રાણીઓ કેવા ખબર બેટા નોળિયાની વાત નથી નોળિયું તો આપણાથી ભાગે પણ આ બધા કેવા છે ખબર આપણે ભાગીએ ને આપણી વાહે દોડે આપણે ભાગવાની તો

તમે ઊભો છે ને તો છે ને આ હોય ને એ આમ ઉભો થઈ ગયો તમે આમ બેસી ને એટલે આમ થઈ ગયો બધાને તો તો આવડે છે પપ્પા બધે ફેમિલીને તો તો આવડે છે ને તો આગ લાગી ગઈ હોય ને આપણે જંગલમાં હોય ને આગ લાગી ગઈ હોય ને તો નદી ન હોય જંગલી નદીથી પાડે થતું હોય તો નદીમાં કૂદી જવાનું કેવી મજા આવી જીષ્ણુભાઈ તને કહો આજ નાવાની કેવી મજા આવી બહુ મજા આવી ને હવે આજે છે ને બેટા આપણે નાયા ને બધું જલસા કર્યા હવે આવતીકાલે શું કરવાનું છે ખબર કામ કરવાનું છે ઘણું કામ છે ખાખા કાઢવાના છે ઓલા બધા ઉપાડવાના છે જાળવા પછી આપણે ઓલી મોટરને ઓલી લાઈનનું કૂવાનું કરવાનું છે સમજાણું બેડા પછી આ ટાંકો સાફ થઈ ગયો એટલે હવે બાયડનું બધું સફાઈ કરવાનું છે એટલે પંપ થઈ હે તને સોંપી દઉં રેડી એટલે જો આ શનિવાર રવિવાર બરાબર સોમવારે હું જાય એકલો સોમવારે વિશ્વા અને મંગળવારની પાછી રજા મંગળવારની રજા ને અને આ બુધવારે આઠ તારીખ નવ તારીખે વેકેશન ખુલી જાય છે એટલે બે ત્રણ દીમાં ને કામ કરી લેવાનું છે બધું જ જયતી જયતીને તરતા આવડી ગયું કા બેટા તરતા આવડી ગયું મસ્ત હજી બહુ ઠંડી પડશે ને તે તાપવાની બહુ મજા આવશે ખરેખર મજા આવે જેટલી ઠંડી હોય ઠંડી તો છે ઠંડી તો છે સારી એવી ઠંડી છે તો અહીંયા બેસી જ ના શકાય તો તો બાયણે નીકળવું હોય તો કેવું થાય હું આજે નીકળો ને થોડીક વાર સવારે અહીં નહોતો ઓલા બહુ ત્યાં સાંજે દિયાથમેથી બહુ ઠંડી હતી કાલે જો વહેલું ઉઠીશ પછી આપણે વિડીયો બનાવશું કેડુમાં જાહું અને વહેલા ઉઠીને તાપશું રસોઈ બનાવશે તારી મમ્મી બરાબર તું દૂધ લઈ આવજે સવારે રસુલપરાથી લેતો જાવ લેતી જાજે ભાઈ તું જાજે કહી દે ત્યાં તું કહી દે જુઓ કહું આવડે કા પપ્પા હા જવો પેલો આમ પેલો આમ ત્રીજો આમ ચોથો આમ પાંચમો આમ વાહ આજે આપણે આવ્યા શનિવારે રેડી રસોઈ કોણે બપોરે બનાવી પપ્પાએ <laughs> અને નાયા છે ખરા હા બધા આટલામાં જ છે ક્યાંક ટીટોળી કેવી બોલે છે એટલે હોય કાયલો જતો હોય અહીંયા સડક ઉપર તું જોઈ ને જાને તું મમ્મી જોઈ આવો હવે છે ને મોઢું ઊંચું રાખવું હરણ બોલે છે અગ્નિ પણ મીઠો કેવો લાગે છે કા મીઠો કેવો લાગે અગ્નિ અત્યારે ઉપર હે ને કેટલા બધા મંદર હતા અને એને ટોપી અને ટોપી તો હે ને બંદર ને પહેરી લીધી એટલે ટોપી વાળો ને એટલે એને ટોપરીમાં જઈ તો એક ટોપરીમાં એ ટોપી જ નહોતી એટલે હે એટલે ત્યાં ટોપી જ નહોતી એટલે એ રોવા માંડ્યો એને પછી બધે ગોતવા માંડ્યો એટલે એને ઉપર જોયું ને એ તો બહુ બધા બંદર હતા એટલે હે ને હે જેવું ટોપી વાળું કરે ને એવું બંદર કરે અને હે ને હે એક ટોપી હતી ને એના આમ જોરથી ફેંકી તો હે ને બધા નહીં જોરથી ફેંકી તો હે ને બંદર ને પૈકી અને પછી હેન ટોપી વાળો જલ્દી જલ્દી ને ટોપી લેવા માંડ્યો ને હેન ટોપી નાખ્યો ને ભાઈ ગયો <laughs> તો છે ને નાન બાપાને ઓલા યજ્ઞ કરતા હોય ને નાન બાપા બધા હતા તો નાન બાબાને કીધું કે આપણે ગોવર્ધન પરત ની પૂજા કરવી જોઈએ કૃષ્ણ ભગવાને કીધું એ વાત એ બધાએ ગોકુળને કીધું જે એના પપ્પાને કીધું હતું નંદ બાપાને તો એ બધાએ ગોવર્ધન પર્વતની પૂજા કરવા લાગ્યા તો છે ને કૃષ્ણ નંદ બાબાને કીધું કે કૃષ્ણ તે જ આ સમસ્યા ઊભી કરી તું જ આને સુધાર તો કૃષ્ણ ભગવાને કીધું મેં જ આ ખોરી કરી તો હું તેને સુધાર્યું વરસિયા હા પછી વાર્તા પૂરી વાર્તા પૂરી કેટલી સ્પષ્ટીકરણ કેવું ભાઈ તારું તું તે જ આ સમસ્યા ખડી કરી છે તો તું જ એનું નિરાકરણ કર બહુ ગમ્યું મારી કેટલી મસ્ત વાર્તા કહી જયતી મસ્ત કરી વાહ બંધ ઘંટડી વગાડે છે ગૈયા ચરાવે છે બોલો ભાઈ એક કોણ છે એ તો કાળો કનૈયો છે એ વિશ્વ અખિલમ વાંચે ને અત્યારે પૂરું થઈ ગયું કે બાકી છે તું હજી ઓલું વાંચજે વિશ્વ અખિલમ મધુરમ વાંચજે કાયા બની ચંદર પાછું વાંચજે પછી તું છે ને બેટા એક વ્યાસ વિચાર વાંચી લે ગીતામૃતમ વાંચી લે અને કેન ઉપનિષદ વાંચે બધા પુસ્તકો એ વાત છે પણ અત્યારે તારે વાંચવું જોઈએ સંસ્કૃતિ ચિંતન અને વિજી કિશુ જીવનવાદ વાંચ્યા બેટા એ પુસ્તક તો વાંચી લેતું આ બંને સંસ્કૃતિ ચિંતન ને કીશું જીવનવાદ બીજું કીશું જીવનવાદમાં શું છે આર્યોનું છે આખું આર્ય લાઈફસ્ટાઈલ વે ઓફ લાઈફ એ થિંકિંગ અને સંસ્કૃતિ ચિંતન છે ને એ આખું વિજ્ઞાનને છે ને ધર્મ સાથે વણી અને એટલા બધા શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો સરસ સમજાવ્યા છે જન પિંડનું આપ્યું પિંડ આપણું કેવી રીતનું તૈયાર થાય ને એ કનિષ્ઠ અને શ્રેષ્ઠ મારે પાછા વાંચવા છે આ પુસ્તકો બંને